हम्म, कितना खेलते चल ना आते हैं दो दरुआ पी के कितना खेल रहे देखना गुटिया तो फिर पी गई अरे यार खेल देना अब एक तो और ही खेल लें तो चलता नहीं साथ में पियल आई बैठ के अरे ना ना यार देख फिर पी गई यार चल ना आता ही कितना खेलबे चल चल चल क्या करते रहे अब यार रुक ना दू गोरी पिला दी गोटिया साथ में चल के लावा लेते हम पिया लाई साथ में बैठ के देखे कौरी खेल